wieder einige wichtige Themen zu besprechen, wo darüber zu berichten ist. Mitunter jetzt auch vom Wohlfahrtsweg Bad Rosenbach am 9. April die letzte wasserrechtliche Verhandlung stattgefunden. Bis zum 15. Mai äh, gibt es noch eine Nachfrist für diejenigen, die noch nicht unterschrieben haben. Es ist jetzt nur mehr eine Person, da wird auch noch geschaut, äh, ein Grundeigentümer, da wird auch noch geschaut, dass der noch unterzeichnet. Und dann ist an und für sich das Wasser wirklich so weit abgehandelt, dass es keine äh, Zwangsrechte äh, geben muss und Ende. Ja, der nächste Punkt wäre so die Verleihung des steirischen Wander stattgefunden. Unsere Musikkapelle wurde geehrt, zwar am 5. Mai, hat sie in der alten Uni, in der Hofgasse die äh, Überreichung des <clears throat> schneidischen Bandes gegeben, so aufgrund der besonderen Leistungen, die unsere Marktmuseumsstelle äh, erbracht hat im letzten Jahr, äh, wurde ihnen der steirische Panther vergeben. Den steirischen Panther haben sie bereits schon fünfmal erhalten, auch schon den Robert-Stolz-Preis, und andere wichtige Preise. Und wir sind natürlich stolz als Gemeinde, dass wir so eine tolle Marktmusikverbindung haben. Ja, wichtig zu erwähnen, die Gemeindeveranstaltung die 1. Mai, Familienratvertrag, war eine tolle Sache. Es waren wieder über 400 Personen anwesend. Ich glaube, am Radfahren waren es sogar 240, 250 Radfahrer, die mitgefahren sind. Hat äh, sehr viele Preise gegeben. Äh, recht herzlichen Dank an die Liga Unternehmer, äh, die das gespendet haben und vor allem herzlichen Dank auch an die SPÖ-Fraktion, die das da unterstützt hat. Es ist auch wichtig zu erwähnen, weil die, diejenigen waren, äh, die zu einem Unternehmen gegangen sind, nachdem die anderen äh, Gemeinderäte gesagt haben, sie tun das nicht mehr, äh, wurden die ganzen äh, beste Preise sozusagen von unserer Fraktion eingeholt. Äh, wir haben auch geschaut, <clears throat> dass wir einen schönen Maibaum haben, wie jedes, wie jedes Jahr unter äh, der Leitung vom Altbürgermeister haben wir den geschnitzt und hat sich großer Beliebtheit erfreut, nachher danach, wie der nachher dann aufgestellt worden ist. Wichtig zu erwähnen ist auch gewesen bei dem äh, ersten Mai- und Familienpartnertag, dass die Vereine mit eingebunden worden sind. Die Leberburger Volkstanzgruppe war dabei, dann die Gasselmose, Leberburg Tal und vor allem auch die Marktmusik der Und ein ganz großer Dank gehört dann natürlich auch an den Wirtschaftshof, und an die Freiwillige Feuerwehr weitergegeben, weil die uns da sehr, sehr gut unterstützt haben und auch im Tag der Arbeit eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet haben. Ja, <clears throat> kurz ein paar Bilder noch. Der Altbürgermeister, unser Ehrenbürger, der da war, dann haben wir Nationalratsabgeordnete, die Frau Elisabeth Grossmann gehabt, Markus Sichtgebelle, Carsten Mosi, Libert Lokal und die Volkstanzgruppe. Ja, <clears throat> es gibt neue Unternehmen in Liebach. Lieb van Boch, in der alten Reiter, gleich vis-à-vis von der Gemeinde, äh, gibt es ein neues Geschäft, das Wohnaccessoires äh, anbietet. Da hat es auch eine Eröffnung gegeben, die sehr gut angekommen mhm. ist. Und äh, bei der Firma Assel, im Industriegebiet unten, hat ein neues Geschäft eröffnet, und zwar Webergrill wo man alles zum Grillen äh, Zubehör und Räder äh, erhält. Finanzbericht, wie jedes Mal bei der Gemeinderatssitzung, was wir jetzt noch machen werden, die Rück- und Vorschau. In dem Sinne äh, brauche ich nur sagen, wir haben bis jetzt immer sehr gut gewirtschaftet, Einnahmen, Ausgaben gegenübergestellt, jedes Jahr und haben damit ein einen äh, Überschuss von 1,6 Millionen Euro in diesen drei Jahren erwirtschaftet, was er hier Fall sehen lassen kann. Bedarfszuweisungen, es hat wieder Verhandlungen gegeben mit dem Land, war wieder drinnen. Ursprünglich ist es so äh, gewesen, dass wir maximal 220.000, 230.000 Euro an Bedarfszuweisungen erhalten haben. Äh, aufgrund meiner Verhandlungen drinnen haben wir diesmal 371.000 Euro äh, erhalten oder werden sie erhalten, äh, wenn wir sie abrufen. Das ist einmal für die Volksschule die 140.000 Euro, die uns zugesagt und sind auf 10 Jahre, dann Straßenbau 120.000 Euro, immer den Sportplatz 85.000 Euro, den Traktorkauf 15.000 Euro auf die neue Lampen, äh, weitere 11.000 Euro. Ja, da möchte ich nur darauf hinweisen, auf die Gemeindesanstaltungen, die es gibt. Das ist einmal die Eröffnung der Volksschule bzw. der Tag der offenen Tür. Äh, wird am Samstag, den 17. Mai stattfinden. Die Einladung müsstet ihr alle auch schon erhalten haben. Ähm, stattfinden wird es um 10 Uhr in der Veranstaltungshalle. Es wird, sind geladene Gäste, das ist alles auf der Einladung oben auch. Und wo wir sehen, wie lange das in etwa dauert. Man geht von einer Zeitspanne von rund eineinhalb, zwei Stunden aus. Das werden die Kinder der Volksschule werden auch eine Einführung machen, <clears throat> wo man dann äh, verschiedene Darbietungen miterleben kann. Und im Anschluss daran an die Feierlichkeiten äh, werden dann alle eingeladen in der Volksschule, äh, die Schulklassen, die neuen Schulräumlichkeiten zu besichtigen, die dann ganz Befehl werden, Wir haben es beim letzten Mal, oder beim vorletzten Mal, die Sitzung war, äh, beschlossen, äh, dass es dort was zu essen und zu trinken noch abgeben wird. Des Weiteren gibt es einen Kinderspielplatz, einen Dorfplatz, äh, wird eröffnet, so dass Wetter schön sein wird. Wir haben jetzt nachgeschaut, äh, wird wahrscheinlich regnen, oder das wird man nachher sehen sonst wird man es halt einfach um eine Woche verschieben und dementsprechend hat man es dann Punkt Kinderspielplatz am Dorfplatz wird am 16. Mai ab 16 Uhr noch dann eröffnet werden, wo natürlich alle Gemeinderäte und die gesamte Bevölkerung recht herzlich eingeladen sind. Ja, das war der Bericht des Bürgermeisters. Wir kommen jetzt zur Fragestunde nach Paragraph 54 der Steinerischen Gemeindeordnung. Darf Darum eure Fragen bitten. Genau. Dann stelle ich die erste Frage ins Wort, wie der aktuelle Stand auf äh, der Buch der Verkehrsinsel Bahnstraße. Verkehrsinsel Bahnhofstraße. Der Punkt schaut Punkt schon so aus, äh, dass mit der GKB. Okay, ja, passt. Ja, okay, so. Dass, äh, dass es Gespräche gegeben hat, sowohl mit der BH, der Straßenverwaltung, auch mit der DKB, Parteien und schaut, welche Lösung die sinnvollste ist, vor allem, weil es darum geht, dass der Bus, der aus der Bahnhofstraße rausfährt, in die Backerstraße einfährt und dann auch einen dementsprechenden Radius benötigt, damit er dann in die Ecke kommt. Und äh, Dass er nicht auf die andere Vorspur rüberfährt, äh, sondern dass er auf seiner Vorspur noch bleibt, wenn er rechts abbiegt. Und äh, nachdem da mehrere Behörden damit befasst sind und äh, auch die GKB, das Unternehmen, äh, ist es wichtig, dass das selbst mal im Vorfeld alles klar abgestimmt ist dass man weiß, was man auch im Endeffekt dann bauen kann, was dann auch beantragt wird. Nachdem es auf einer, einer Landesstraße ist, muss das Land das selber natürlich noch mit einer Eigenreichung die Baugenehmigung ähm, sie zu erhalten. Und äh, so gesehen sind wir daran gebunden, was, die, äh, was das Land äh, zu dieser Angelegenheit sagt, äh, welche Forderungen das von der Seiten kommen welche Forderungen und Unmäßiges notwendig sind und äh, vor allem auch, dass eben die Lösung für die GTB-Busse dementsprechend halt auch dann zur Ausführung kommt. Aber sobald es da was Näheres gibt, wird die Gemeinde auch dann darüber informiert werden. Bitte, weitere Fragen? Ja, ich hätte eine Frage an den Obmann des Sportausschusses, den Herrn Weiß. Und zwar wurde in der letzten Gemeinderatssitzung immer von dem ersten Vizebürgermeister Ehrlichkeit, Wahrheit und Rückgrat gefragt. Und jetzt ist erstens einmal zur ersten Mai-Feier meine Frage, wieso äh, andere Gemeinderatsmitglieder zehn Minuten vor Beginn des, des Rotvertrages ausgeladen wurden. Und die zweite äh, Frage hinzu, was er da seine Stellungnahme dazu ist oder sein Empfinden, dass bei einer bezahlten äh, Feier der Gemeinde äh, Wahlkampfreden des Bürgermeisters und einer Nationalratsabgeordneten gemacht werden und sogar Verteilung von Broschüren. Das, ist, das wäre wär bitte dann eine SPÖ-Veranstaltung und keine Gemeindeveranstaltung. Weil wir haben keine Wahlreden halten dürfen. Also bitte, das, wie, kann man, wie also kann man das mit Wahrheit, Ehrlichkeit und als Ober, als Verantwortlicher des Radverlages, wie stehst du dazu? Wir haben jetzt die erste Frage. Ja? Die erste Frage war in der Ausladung. Ich hätte es euch bekannt gegeben bei der Betriebsratssitzung, wo ich nicht anwesend war. Zweite Frage. Welche Broschüren wurden verteilt? Ja, Wahlkampfbroschüren die U-Wahl. Die Verantwortlichkeit in diesem Bereich liegt natürlich von Das waren Spenden von mir, das waren Spenden, das waren keine Broschüren. Nein, es redet von der es redet Wahlkampfbroschüren. Ich kann das sogar ein Foto zeigen. Es waren für die EU-Wahl Wahlkampfbroschüren, da ist die Antwort. Bitte. Wenn das so war, ich werde nachgeben und werde die Frage nochmal das nächste Mal beantworten. Ja, weil das ist eine SPÖ-Veranstaltung gewesen und die Gemeindebürger müssen das zahlen und das ist nicht halt wichtig. Gut, das wird nächste, nächste Frage, bitte. bitte? Schöne Ja, es war trotzdem noch keine Gemeindeveranstaltung, sondern eine reine SPÖ-Veranstaltung, das wird die SPÖ zahlen und nicht die Gemeinde Das also, ist ja nur so vorgekommen wahrscheinlich. Also die, was geht bei dir, was der einzige Fraktion, die was gearbeitet hat. Ja, das Gott sei Dank, der Profil war er diesen Eindruck erweckt hat. Hat nicht so ausgeschaut. Gut, nächste Frage bitte. Bitte, Gerhard. Und zwar meine Frage ist eine alte, sehr oft wiederkehrende Frage. Sie erinnern mich ein bisschen an den Film Krieg durch das Mondnacht. Ja, das Film nicht kennen Sie auch noch wahrscheinlich nicht. Ne? und zwar, äh, es geht um die Veröffentlichung der Gemeinderatssitzungsprotokolle, Gemeinderatssitzungstermine des Voranschlags, Rechnungsabschluss und So weiter auf der Gemeinde-Homepage. Äh, diese Bitte habe ich bereits mehrmals an den Bürgermeister gestellt, zuletzt bei der Gemeinderatssitzung am 24.03. Die Antwort des Bürgermeisters damals war, werden wahrscheinlich unter dem Menüpunkt, also ich betone das Wort wahrscheinlich, unter dem Menüpunkt Politik abrufbar sein. Beziehungsweise, das war in einer anderen Sitzung, das sei eine gute Sache, und werde umgesetzt werden. Bis heute ist das leider noch nicht der Fall. Deshalb meine heute wiederkehrende Frage, kannst du mir einen Termin nennen, wann diese vier Punkte auf der Gemeinde-Homepage von verfügbar sind? Termin, ja oder nein? Nein, kann ich nicht sagen. Das ist in Bearbeitung. Okay, das heißt, du weißt es nicht. Das heißt, du weißt es nicht, wann auf der Gemeinde Wahrscheinlichkeitsgröße, das ist eine gute Sache. Bernhard, es wird daran gearbeitet. Ja. Da geht es um eine technische Lösung, wie das umgesetzt wird. Nachdem mehrere technische Teile sozusagen bearbeitet werden, mitunter auch der Veranstaltungskalender, wird im Zuge dessen, wird das auch umgesetzt werden. Und das wird in der nächsten Zeit passieren. Wann ist die nächste Zeit? Ja, ich kann das nicht mit der Programmierer, war nicht derjenige, der die Homepage betreut, aber es wird passieren. Bitte nicht einfach mal mit Geduld. Das ist alles. Du bist jedenfalls in Auftrage, Ich hoffe, als Vertreter der Gemeinde, dass du hier auch einen Terminbuch ausgibst. Deshalb frage ich dich noch einmal, welchen Terminbuch hast du dir selber gestellt? Welchen Termin hast du gestellt? Sondern kannst du das auch die Gemeinde umgestellt. Das ist jetzt die zweite Frage. Nein, nein, nein, das ist noch. Äh, es gibt nur eine Frage. Nein, nein, nein so, dagegen. Ja, also, okay. Ich danke, also es gibt von dir leider keine Antwort. Schade, schade. Dann das, die zweite Frage, äh, das ist an die Frau des Kinder- und Äh, ja, und zwar ist der aktuelle Stand der Planung äh, vom Jugendzentrum und sein Konzept wie äh, ein möglichst großer Anteil der Epoche Jugendlichen in diesem Jugendzentrum angesprochen werden soll. Also meine Information, die ich aus äh, ja, Information ist, dass es aktuell nur 10 bis 15 Jugendliche sind, die äh, dort sind, äh, in diesen Treffen. Äh, die Miete, äh, was jetzt veranschlagt ist für das neue Jugendzentrum, der wohne ich ist so in der Größenordnung 2000 Euro monatlich, das ohne Betriebskosten. Äh, die Betreuungskosten pro Monat bei 60-stündigen Betreuern sind in der Größenordnung von 2100 Euro pro Monat, was im Zuge einen Betrag von 60.000 Euro ergibt. Und ich hoffe natürlich, dass das nicht nur das Thema 15 Jugendlichen anspricht, sondern mehr. Deshalb meine Frage noch einmal zusammenfassen. Äh, wie ist der Stand der Planung und wie schaut das Konzept aus, dass man möglichst viele der Jugendlichen, äh, die Woche Jugendliche also Stand der Planung ist der, dass wir in der Nutzungsänderungsphase sind vom Haus, bevor man dann wirklich ins Haus kann und wenn wir dann einen fixen Standort haben, mit allen wichtigen Genehmigungen, äh, dann werden wir mit der Vermögensvergleichung GmbH, wie wir das bedeutet,